Mtazamaji ndo kwanza unafungua TV yako. Kipindi hewani ni Sauti ya Jamii, na leo Sauti ya Jamii kama nilivyokujuza hapo awali imeamua kutembelea katika maeneo ya Chuini. Tutapata kujua mambo mengi ambayo wananchi wa shehia hii ya Chuini wanakumbana nayo. Niko na kijana, wacha naye nimpishe ili aweze kujitambulisha zaidi. Habari yako? Safi. Mambo poa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Yusuf Isabe. Ni mkaazi pia wa shehia hii ya Chuini. Ni mkaazi wa shehia Leo tunataka kujua ni zipi kero zenu ambazo nyinyi wananchi wa shehia hii huwa zinawakabili mara kwa mara. Bwana, sisi kero yetu hasa, kuna kipindi si, kuna kipindi juzi kati hapo nyuma alikuja, alikuja mbunge kuja mbunge akatwambia kwa kwamba tafuteni sehemu yenu efamwe tulimlalamikia kuhusu hili swala la maji maji hatuna, tunapata tabu na hizi siku za jua, mtu afika haogi siku tatu bwana, kwa sababu ya maji. Shemfahamu akasema hivi, tafuteni sehemu yenu. Tukamwambia sie sehemu tushapata na sehemu ipo mpaka leo pale. Shemfahamu basi tukampigia simu siku hiyo, simu tukampigia siku ya kwanza apokei, siku ya pili apokei, siku ya tatu apokei, nampigia simu inafika mwezi mzima, nampigia simu mtu mmoja unanifahamu, hapokei wala haji, au hata kama atapokea ah, sasa hivi na, na kazi zangu sasa hivi, umeshanifahamu. Ah, basi sasa tukaona kama labda sasa tunamsumbua Sasa mpaka leo tukakata tukawa simu, na kweli huko Chuini tuna changamoto kubwa, maji, barabara na hospitali, na mbunge alituahidi mbunge alituahidi kwa kwamba mimi nitakutengezeni barabara hii kuanzia Maembini mpaka bondeni, ataipiga grenda iwe sawa. Yani simefahamu, naona mpaka leo hakuna kitu chochote ambacho kilitendeka. Sijui hata tufanyia vipi. Naona yeye kaja kuchukua kura alafu anashindwa kutimiza wajibu wake. Kwa hiyo ah, kufupi, nako kama unyanyaso fulani ambao sisi anatufanyia, na sisi hivi hatujapenda kifupi sisi kufanywa hivi alivyotuahidia avi aviweke sawa, lakini katuahidi vitu vingi. Akina mama kaambia tafiki umetafuta mpaka leo hajapita. Eh, sijui kaambia waunde wa, wa nini wa, akina mama ameunda vikundi mbalimbali mpaka leo mbunge hajapita. hasa sisi ndo anatumaanishia nini? Naye Sheha anasemaje juu ya swala hili? Sheha Sheha sasa tulipo huyo Sheha yenyewe kwanza, huyo Sheha kwanza nkula hizo maana wewe sheha utakapomuuliza hajui hasa hata akwambie vipi. Na shea yupo hapo siku hiyo, ana mwaka ngapi bonde hajashusha, ana mwaka ngapi bonde ha, hajui huku wananchi wake wamekula hawajala, wanalala wapi, wana shida gani, ye hivyo vyote hajui. Shefamu sio huyo shea wetu, yani kiufupi, yani tuseme kama hatumjui hatumjui sheha, sio sheha wetu. Na sheha wenu ana takriban miaka mingapi toka apewe choo hichi cha kuwa yeye sheha? Anakaribia miaka miwili, miaka miwili. Na sheha hakai kuanzia asubuhi mpaka jioni, tukienda si hatumkuti hasa, namkuta ofisi kafunga, amna liwalo na sasa hivi hakuna ajira moja iliyotendeka pamoja na huyu mwakilishi. Vijana katutafuta ajira mbalimbali. Kwanza mwakilishi wetu sisi akabadilika, kuna ah, kipindi hapo kwa sisi nataka tutengeze maskani Tema, eh, maskani hazijatoka pesa za mwakilishi, zimeenda kutoka pesa za mbunge, na mwakilishi aliahidi mwenyewe kwa kwamba mimi nitakupeni laki tatu, shanifahamu, eh? mkanue majiti mtengeze maskani Hatima yake pesa zilizotoka za mbunge, mwakilishi wetu sio, namwambia ndo anatufanyia dharau, kaja tumempa kura zetu kaondoka. Kwa maana hiyo, toka wakati hapo yeye anapata kura zenu, aliwahi kutembeleeni japo kwa mwezi mara moja kwa mwaka, pengine miezi mitatu akapita, kwa ajili ya wananchi wake kuweza kusikia kero zenu tangu alipopata uwakilishi? Amna. Ah, kuchukua kura, hiyo ndio imekwisha tena. Haya, asante. Naam, mtazamaji, kwa kuendelea yani hili eneo la ukuru chini umeme mdogo, yani ikifika ile saa sita tu mchana umeme unakuwa mdogo sana, maji, umeme, barabara, tuseme kutoka barabarani kule mpaka huku chini, barabara mbovu, hasa hata nikibeba hayo matumbo kufika huko chini na kwa kero kubwa hasa maji na barabara huku chini, yani barabara yetu huku chini ndio kero kubwa sana maji huku, yani mtu ajimbe kisima kama hivyo amgaye mziwi tu, lakini kusema kama maji wanaanzao na serikali hamna, lakini kero kubwa hasa maji. Na una lipi la kuambia serikali juu ya swala hizi, juu ya changamoto pamoja na kero ambazo wananchi wa shehia hii huwa zinawakumba? Naiambia serikali watuangalie kwa jicho la huruma huko tuchuni bondeni, hasa hasa swala la maji, watuletee japo visima japo vitatu, angalau sie wanawake ndo tunaumia, watuletee. Unajua tena wanawake ndo wanaobeba ndoo kichwani, angalau watutue ndoo hizo kichwani. Hai, asante. Na mtazamaji, kama mlivyoweza kumsikia mama hapa, anatoa kero pamoja na, na changamoto ambazo yeye pamoja na wenzake katika shehia hii ya Chuini kwa kuendelea mbele, habari yako mama? Nzuri pia. Nzuri, habari za kazi? Alhamdulillah. Kwa majina unaitwa nani? Jamila Osman Rashid. Ni mkazi wa shehia hii ya Chuini? yeah. Toka ukae hapa Chuini ni takriban miaka mingapi? Tunataka leo kujua ni kero gani ama ni changamoto gani ambazo wananchi wa shehia hii huwa zinawakwaza. Kwanza barabara watoto usiku tukitembea. La pili, maji, hamna hata maji ya sawa, tunachota maji ya shimo yale machafu tunafulia. Visima mpaka chimbe, kila mtu na chake ndio tupate maji. Kama huna kisima upate maji. Jengine hospitali ya Chuini mwisho wa Ijumaa, Jumamosi ni mapili, hamna hospitali. Kwa hiyo watu wakatibio wapi? Na watoto watu wanazalia njiani, hakuna hata hospitali ya kuzalia karibu. Uende Fenesini, Mnazi Mmoja, Mwembe katika shehia hii wana mama huwa mna vikundi mbalimbali ambavyo vinaweza kuwasaidia katika maisha yenu. hapa shule kikundi hatuna kimoja. Nasema ukweli. Kwanza alikuja mbunge wetu alituahidi uzuri, akatuambia tuunge kikundi. Haya tukajipanga tukasema tutaunga maskani aliwapa alichokitaka na sisi kina mama tukataka tujiunge katika hicho kikundi. Matokeo yake hatujaona mpaka leo. Huyo mbunge wenu ambayo yuko katika shehia la kuambia serikali, maana nimeweza kusikia changamoto zenu nyingi ambazo wananchi wa shehia hii huwa mnalalamika kwamba maji hamuna, barabara mbovu. Unaambia nini serikali ama unaiomba nini serikali juu ya swala hili? Ndio tunaomba tujenge barabara ya ndani mbovu, alafu ndo magari nayo yafike huku, japo iko kuja gari ya chuni bondeni, hakuna tunashuka mbali na watoto usiku tunachoka, watuweke daladala hospitali, wajapo ni Jumamosi Jumapili kuwepo naenda mbali, maanake watoka, sababu na maradhi yapangiwi siku siku yote, mtu anaumwa. Kwa hiyo chuini hapo inafungwa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili inabidi tuende hatuna pesa za kupeleka kibweni, au ndio tunakuwa transfer kwa ndiko transfer ndio tunakuwa mnazi mmoja, bila hivyo huendi. Haya. Kwa taarifa zinazogusa jamii, vipindi na makala kutoka Tifu TV, tafadhali pakua app yetu ya Tifu TV kwa upande wa Facebook Tifu TV Zanzibar, YouTube Tifu TV na Twitter Tifu